አይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናሳያችሁ እንግዲህ እንዴት የቤታችሁን solar system መግጠም እንደምትችሉ ነው። system እንዴት check እናደርጋለን፣ እንዴት እንሰራለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ የመጀመሪያው step ኣችን ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው ባትሪ ማን ነው ፓናላችንን ይሄ solar panel አለ ገበያ ላይ። ስለዚህ ይሄ የምናገኘውን ገበያ ላይ እንዴት ነው የምንገዛው፣ ከገዛም በኋላስ ምንድነው check የምናደርገው የምንለውን እናያለን። ስለዚህ መጀመሪያ ያው ስንገዛ mechanical ነገሩን እናያለን። ያ ማለት ከላይ ተጎድቷል አልተጎዳም የሚለው እናያለን። ስንጥቅ ካለ የተሰነጠቀ ነገር ካለ እሱን አንገዛም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እንደምናየው የተሰነጠቀ ነገር ምንም የለም። ስለዚህ mechanically perfect ነው ማለት ነው፣ ትክክል ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄንን በዚህ inclination angle የምናስቀምጠው calculation ኑን እናያለን next time ላይ። ለምንድን ነው እንደዛ የምናደርገው? sun ፀሐይ በሚወጣበት perfectly ማግኘት አለበት። ብዙ ፀሐይ ካገኘ ወይም ደግሞ ራዲሽኑ ትክክል ፓነሉ ላይ የሚያርፍ ከሆነ የሚያወጣው output ም የተጻፈው rated output ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ sorry እንግዲህ እዚህ ጋር የተጻፉ ነገሮች አሉ። ምን ይላል? maximum power point eighty watt ይላል። ያ ማለት 80 watt panel ነው ማለት ነው ይሄ ራሱ። then open circuit voltage ኡ 21.6 ይላል። short circuit current ኡ 4.73 ይላል። እነዚህ ከፓናሉ የምናገኛቸው voltage maximum power point 18 volt ይላል and current maximum power Imp 4.6 ይላል። ስለዚህ እነዚህን consider እናደረግና ያሉትን then dimension ኣቸውን አይተን የጣራችንን dimension ወይም እናስቀምጥበትን dimension አይተን then power ኣችንን consider አድርገን እንገዛለን ማለት ነው so we እኛ አሁን ይሄንን ገዛን ነው ነው። ስለዚህ ይህን ከገዛን በኋላ ምን እናደርጋለን? test እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ቅድሙ inclination angle ኡ ያ ማለት at 15 degree consider አድርገን ይህንን አስቀምጠናል። ስለዚህ አሁን check እናድርግ። ስለዚህ ይሄ ሜትራችን ነው። ስለዚህ የተለያየ አይነት ሜትር ልታገኙ ትችላላችሁ ውጭ ጋር በምትሰሩበት ጊዜ። ይሄም ደሴም ነው። ይሄም voltage ም current ም ይለካልናል፣ ይሄም voltage ም current ም ይለካልናል። ስለዚህ የምንፈልገው voltage ኡንና current ኡን መለካት። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ አሁን ከውስጥ ያሉትን ሁለት ተርሚናሎች ጥቁር ሁሌ ጥቁር ያለው negative terminal ነው፣ ቀይ ያለው ደግሞ positive terminal ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ meter ኤን meter ኤን እዚህ ላስቀምጥ፣ then ቀዩን ከቀዩ ጋር ላገናኝ። short እንዳይሆን ተጠንቀቁ ካናላችን ስለዚህ ቀይን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። አሁን ይሄ clamp ያለው ነው የሚመጣው። ማነው የኛ የተጠቀምነው ለማሳየት easy እንዲሆንልን ነው። ግን የሚመጣው female and male የሚባል connection ይዞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ያንን connection connector አብራችሁ ትገዛላችሁ ማለት ነው። ወደ ኢንቨርት ወደ ባትሪ የሚሄደውን connector ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ እኛ ግን ይሄ easily በዚህ check ማድረግ ስለምንችል voltage negative common ኡ ላይ ፖዘቲቭ ደግሞ ቮልቴጅ ላይ አድርገን then ይሄንን ፕረስ በማድረግበት ጊዜ የፖዘቲቭ ተርሚናላችን ላይ ያለውን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን on አረጋለሁኝ። ስለዚህ እንደምናየው ሀያ ነጥብ አንድ ቮልቴጅ እያነበብን ነው። ስለዚህ ፓናላችን ትክክል ነው ማለት ነው። ሌላ የምንሰራው ደግሞ ምንድን ነው? current check እናደርጋለን። current check ስናደርግ ግን ከተቀመጡ አንድ አይነት የፓናሉን ብቻ current consider አድርገን ከሜትራችን ላይ equivalent ከሆነ ካነሰ በዛ መለካት እንችላለን። ኢምፓራራል ኮኔክት ካረግናቸው ግን voltage ኣቸው same ይሆንና current ኣቸው ስለሚደመር ከሜትራችን በላይ ያልፉብናል። ከሜትራችን በላይ ካለፉ ደግሞ የ meter ኣችንን fuse ያቃጥልብናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ ቅድም እንዳረግኩት ሁሉ meter ኤን off አደርጋለሁ። then ይሄን ነቅላለሁ። ቮልቴጅ ጋር የነበረውን ነቅልና ወደ current መልሰዋለሁ ማለት ነው። አሁን current ኤ ቅድም ያየሁት 4.46 አካባቢ ነው። ስለዚህ ሜትሬ እስከ 10 መለካት ይችላል። ስለዚህ መለካት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ current ኡን የዚህን current on አረጋለሁ። ስለዚህ አሁን የምናየው 1.92 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ current current variation የምናየው ልክ ይሄኛውን በምን ከልልበት ጊዜ current ኡ ያንሳል ማለት ነው። ያ ማለት current times voltage power ይሆናል። ስለዚህ power ኣችን ትልቅ power ለማውጣት ወይም ደግሞ rated power ኡን ለማውጣት ከፈለግን የግድ ይሄኛው ሙሉ ራዲሽን ማግኘት አለበት። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ልክ እጄን ሳነሳ cover ሳይኖር 1.93 ነው። ልክ cover በማድረግበት ጊዜ ግን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ always ይሄኛው ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ሁሌም በፀሐይ direction መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓናሌን ቼክ አረኩኝ። then ወደ ይሄ ትሄዳለሁ ማለት ነው። ይሄኛው እንዳይነካካ እነዚህን አለያይቼ ያስቀምጣለሁ። ከዛ ቀጥታ ወደ ባትሪ ይመጣለሁ ማለት ነው። አሁን ባትሪያችንንም voltage ኡን check እናደርጋለን። ለምንድን ነው check የምናደርገው? አሁን let me use ሌላ device ደግሞ ልጠቅም። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ልጠቅም። ይሄ ምንድን ነው የምናደርገው? common ኡን negative ላይ positive እናደርጋለን። ስለዚህ positive የተጻፋለ የባትሪ negative ደግሞ ባትሪ ላይ ተጽፏል። ወይም ደግሞ ምን እናደርጋለን? ቀይ ሁሌም positive ነው፣ ጥቁር negative ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባትሪያችን እንደሚለው 12 volt በመቶ ampere hour ይላል። ስለዚህ ባትሪያችን dead ነው ማለት አሁን ከሞተ ወይም ደግሞ ምንድን ነው የምንለው ምንም ነገር output ከሌለው ዜሮ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን check እናደርጋለን ስንገዛ ማለት ነው። ስለዚህ fully charged ከሆነ rated output ኡን 12 volt እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? off የነበረውን ቮልቴጅ ጋር ወስደዋለሁ። ምን አይነት voltage? DC voltage። ስለዚህ DC voltage then I check the range range ኡ ሁለት አንድ range ሄዳለው DC ይለኛል ራሱ then ሁለት range ሄዳለሁ። ስለዚህ አሁን አይ ቼክ ዘ ቮልቴጅ። ስለዚህ እንደዚህ እናርግ፣ voltage ኡን check ነው። ስለዚህ እንደምናየው ቮልቴጁ 12 ነጥብ ያ ማለት ባትሪው እየሰራ ነው full ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባትሪን check አረኩኝ። ፒቪኤን ቼክ አረኩኝ። አሁን connection ኡን መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ connection ልንሰራ ስንል charge controller ያስፈልገናል ማለት ነው። in between ከሁለቱ መካከል በማን ያልፋል? እዚህ ጋር የፓናል ምልክት ያለበት positive እና negative positive እና negative ን ይሄኛውን የነዚህን የማይታዩ ከሆነ down below image ኡን አስቀምጣለሁ። ስለዚህ ከታች comment ጋር አካባቢ የእነዚህን image ኦችን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዛ ጋር ስለማስቀምጣቸው እዚህ ጋር የማይታዩ ከሆነ እዛ ጋር አስቀምጣለሁ። ስለዚህ ከባትሪ ከፓናል የሚመጣው positive እና negative charge controller ላይ ይገባል። ከዛ ወደ ባትሪ የሚሄደው positive እና negative ደግሞ ወደ ባትሪ positive እና ማነው negative እና positive ጋር ይገናኛል። then ሌላ ደግሞ DC source ካለ DC source አሁን ቤታችን ላይ የምንጠቀመው ከኤልፓ የሚመጣልን source AC source ነው AC source ነው። ግን እነዚህ LED lamp ኦች አንዳንድ ኢነርጂ ሴቪንግ ላምፖች በዲሲ መጥተዋል። ስለዚህ እነዛን directly ከ charge controller ኣችን ላይ ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ positive እና negative terminal ኣቸውን ከ charge controller ላይ እናገናኛለን ማለት ነው። then ይሄንን አሁን connection እናያለን ማለት ነው። but ይህን ስንገዛ ግን always ያለንን current አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይላል working voltage ኡ በ12ም በ24ም ሊሰራ ይችላል ይለናል። ስለዚህ ባትሪያችን 12 ወይም 24 መሆኑን check ማድረግ አለብን። ወይም ደግሞ charge controller ኣችንን ስንገዛ የባትሪ ቮልቴጃችን እና የ PV voltage ኣችን ምን አይነት ነው የሚለውን consider ማድረግ አለብን ማለት ነው። በነዛ በሁለቱ የማይሰራ ከሆነ ሌላ charge controller መግዛት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ የገዛነው በሁለቱ የሚሰራ ነው፣ በትዌልቭም በትዌኒፎርም። ስለዚህ በ12ም በ24ም ከሰራልን ሶኬ ስለዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። then current ኡም load current ኣችን አሁን ከዚህ ጋር connect የምናደርገው load ከ20 አምፔር መብለጥ የለበትም። 20 አምፔር ከበለጠ charge controller ኡ ይቃጠላል። ስለዚህ ያንን የግድ check ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለዛሬ የምንጠቀመው small load ኦች ስለሆኑ ለቤታችንም 20 አምፔር ድረስ ለ lamp የምንጠቀም ከሆነ በቂ ነው። ስለዚህ ለዛ ካልሆነ ግን ያው የጨመርን የ current ኣችንን እየደመርን የቤታችን ውስጥ የምንጠቀመውን እቃ እያየን የዚህ charge controller ኣችንን select እናደርጋለን። safety factor እየጨመርን 1.25 safety factor እየጨመርን ያንን select እናደርጋለን ማለት ነው። እንዴት select እናደርጋለን? በሌላ ጊዜ የ design calculation ኦችን እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ charge controller ኣችን አለን፣ then inverter ኣችን አለን ማለት ነው። inverter ኣችን አሁን እኛ 60 ዋት መርጠናል። አሁን እዚህ ጋር ይሄን አይነት inverter ተጠቀሙ ማለት አይደለም። እንግዲህ በየ እንደ ብራችሁም ወይም ደግሞ እንደ የ type of inverters የተለያዩ አይነት type of inverter አሉ፣ የተለያዩ አይነቶች inverter አሉ። ስለዚህ ርካሽም ውድም አሉ። ስለዚህ እነዛን እያያችሁ የራሳችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። but standard የሆነ EC ያለው ወይም ደግሞ IEC standard fulfill የሚያደርጉ ወይም የሚያሟሉ ካሉ እነሱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለእኛ ለ60 ዋት ምርት 600 ዋት መርጠናል ለእኛ። ስለዚህ ይሄ 600 ዋት ደግሞ ልክ እንደ charge controller ኣችን ሁሉ 24 ነው 12 ነው የሚለውን መርጠን እንገዛለን። ስለዚህ ለእኛ 12 ቮልት ገዝተናል። ስለዚህ 600 ዋት አለን። ያ ማለት እዚህ inverter ላይ connect የምናደርገው appliance ኣችን ወይም ደግሞ የምንጠቀምበት material ኦች ምን መሆን አለባቸው፣ እቃዎች ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው። እስከ 600 ዋት መድረስ አለባቸው። ከዛ በላይ ከሆነ እዚህ የምናያቸው ፊውዞች አሉ፣ እነሱ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነሱን protect ለማድረግ የግድ ከዛ በታች የሆኑ material ኦች ወይም ደግሞ እቃዎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ የሚሆኑ ምንድን ነው አሁን TV በ DC አይሰራም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን TV AC ነው። ስለዚህ ቲቪውን የምንወስደው ከየት ነው ማለት ነው? ሶኬቱን ከዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ግን connect ለማድረግ መጀመሪያ breaker ከባትሪ ቀጥታ ነው የምንወስደው። ከባትሪ ወደ inverter ነው connect የምናደረግ ግን ከባትሪ ወደ inverter connect ስናደርግ በምን እናልፋለን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደሰራናት እንዴት እንደምንሰራት እናያለን። በ breaker ወይም ደግሞ በፊውዝ እናልፋለን ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? ከባትሪ የሚመጣው current ብዙ ስለሆነ ወደዚህ አልፎ inverter ኣችንን እንዳያበላሽብን breaker እንጠቀማለን ማለት ነው። ልክ current ኡ ሲበዛ breaker ኡ ይመልሳል ማለት ነው። ስለዚህ inverter ኣችን safe ነው ማለት ነው። safe ነው ማለት ስለዚህ ያንን protection ለመስራት የግድ ማነው breaker እንጠቀማለን ማለት ነው። breaker ኡ እንዴት እንመርጣለን? ባለን inverter size ማለት ባለን inverter size። ስለዚህ አሁን እነዚህን check አረግን አሁን ወደ connection ኡ እንሂድ። ወደ connection ኡ proceed ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ first step ምንድነው የሚሆነው? charge controller ከ PV ው ጋር ማያያዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁንም እዚህ ጋር የምጠቀማቸው ዋይሮች ሳይዛቸው በከረንታችን ሳይዝ ነው የሚወሰኑ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እነዚህ የምሰራቸው connection ኦች ለእናንተ connection ኡን ለማሳየት ነው እንጂ የሚመጡ connector አብረን መግዛት አለብን። ስለዚህ ያኛውን ኮኔክተር ሌትሰይ በኮኔክተሩ ቀጥታ እንደዚህ አያያዝ ነው ባለን የ connector እንትን then ይሄኛው PV ያችን ነው። positive ከ positive ጋር ያ ማለት ቀይ ከቀይ ጋር ጥቁር ከጥቁር ጋር ይገናኛል ማለት ነው። አሁን ሁለቱ እንዳይገናኙ አሁን ለቤታችን system የምንሰራ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? scotch ማድረግ አለብን ማለት ነው። በ scotch በደንብ እናስረዋለን ማለት ነው። አሁን ለማሳየት ነው። ሌትሰይ ያንኛውን connect አድርገናል። አሁን ምን እናደረጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣና charge controller ኡ ላይ positive የሚያሳየን ላይ positive እናገባለን ማለት positive ላይ positive እናገባለን። then ይህንኛውን tight እናደርጋለን። tight እናደርጋለን። then negative የሚያሳየን ላይ negative እናስገባለን። ሁሌም መጠንቀቅ ያለብን ከሚገባው ዋየር መውጣት የለም መታየት የለበትም። ወይም ደግሞ በእጅ ተነክቶ አደጋ የሚያደርስ ነው የለበትም። ፒቪያችንን ታይት አድርገናል። አሁን ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ባትሪ connection ኣችን ስለዚህ ባትሪዎችንም connect ለማድረግ በዚህ መልኩ እናዘጋጃቸዋለን። የራሳቸው connected የሆኑ ማረጊያ wire ኦች አሉን። እነዚህ wire ኦች አብረውን የሚመጡ ከሆነ እነዚህን wire ኦች እንጠቀማለን። ከሌሉ ደግሞ ባለን ነገሮች እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን positive ቀይ ጋ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስትሰሩ እጃችሁን እንትን እንዳይላችሁ ጓንት ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ያው ዛሬ ጓንት ስላላረግ ነው። ስለዚህ positive ከ positive negative ም ከ negative እናገናኛለን። አሁን negative tight ያላረኩት ምንድን ነው inverter ኣችንም ስላለ አብረን tight ማድረግ ስለምንችል ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ አሁንም charge controller ኣችን ላይ positive የሚል ተጽፎልናል። ስለዚህ የባትሪ positive ኣችን ላይ እናስገባለን። then tight እናረጋለን tight እናረጋለን ማለት ነው። positive and then goes to the positive terminal. Okay, sometimes you have the material damage. In fact, see. positive and tight it and then the negative goes to the negative terminal የ tight የሆነ connection በሁለቱም ሰርተናል። አሁን DC አሁን ለምሳሌ DC አምፖል ካለኝ ወይም ደግሞ DC የሆነ DC የሚጠቀም የሆነ system ካለኝ አሁን እዚህ ጋር ቀዩን ከ positive ጋር እዛው charge controller ኣችን ላይ ማለት ነው DC የሆነ ብቻ lamp ኡ ግን AC አሁን ለምሳሌ ቤት በኤልፓ ቆጣሪ ወይም ደግሞ ቀጥታ በቆጣሪ ስናገኘው ከነበረው አምፖል ላይ ብናገናኘው አይሰራም። ስለዚህ DC መሆን አለበት። ስለዚህ positive ከ positive ጋር ወይም ደግሞ ጥቁሩን ከ negative ጋር፣ ቀዩን ከ positive ጋር እናያይዛለን። ስለዚህ አሁን የሚያስፈልገን ምንድነው የ DC system ቢሆን አሁን ለምሳሌ አምፖል ብቻ ቤታችን ማብራት የምንፈልግ ቢሆን አምፖል ብቻ ቤታችን ማብራት የምንፈልግ ቢሆን ከፓናል የመጣ charge controller ላይ ይገባል። ከባትሪ የመጣ charge controller ላይ ይገባል። then ከ charge controller ደግሞ ወደ DC source ኣችን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን tight እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን DC system ብቻ መስራት ብንፈልግ በጣም tight አናደርገውም ማለት እስኪጠብቅ ድረስ አድርገን ሳይነቀል ማለት ነው። አንዳንዴ ባትሪውንም እየፈታን የምንጠቀምበት ከሆነ በየጊዜው tight ስናደርገው damage እንዳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው? ስለዚህ አሁን DC system ጨረስን ማለት ነው። አሁን ለአምፖል ብቻ LED lamp ኦችን ገዝተን መጠቀም የምንፈልግ ቢሆን ስለዚህ ልክ በዚህ መልኩ connect ካረግን በኋላ lamp ኣችንን ማብራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት lamp ኣችን በራ ማለት ነው። lamp ኣችን በራ። ስለዚህ ይሄ lamp DC lamp ነው። አሁን ዲሲ ሲስተማችን ጨረስ። ስለዚህ ሌላ ሶስተኛው part ላይ ደግሞ ምን እናያለን? inverter ኣችንን እንዴት ከባትሪያችን ጋር connect አድርገን AC load እንዴት እንጠቀማለን ወይም ደግሞ ቲቪ እንደዚህ AC source የሚወስዱ system ኦችን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ያንን DC system ከሆነ በዚህ መልኩ እናያለን። አሁን እንዳያችሁት እዚህ ጋር lamp ኣችን እየበራ ነው። ይሄ ምናችን ነው? DC lamp ኣችን ነው ማለት። ስለዚህ አሁን DC lamp ኣችንን እናቋርጣለን። ዴን ምን እናደርጋለን? ይሄንን ምክንያቱም inverter AC system connect ለማድረግ inverter ኣችን directly ከባትሪ ጋር ነው መያዝ ያለበት። ስለዚህ አሁን DC system ኤን ቅድም እንዳልኩት በምን አሳልፋለሁ ማለት ነው? break አድርገውና በ breaker አሳልፋለሁ ማለት ስለዚህ ኮብሬከር ያለውን አንድ side ከምን ጋር connect አደርጋለሁ? ከባትሪ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ባትሪ አሁን መጠንቀቅ ያለብን ልክ እንደዚህ ስናስር ያኛው negative እና positive terminal ኡ አንድ ላይ መገናኘት የለበት። ስለዚህ ይሄኛውን be careful መሆን አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ እናስቀምጣለን እንዳይገናኝ ከዛ ሌላ አንድ ጥቁር እናመጣለን። ያንን ጥቁር ልክ አሁን ነው untight እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ልክ ሁለቱን አንድ ላይ እናደርጋለን። እንደዚህ ሲወልቅ ከዛ ቅድም እንደነገርኳችሁ በደንብ እናጠብቀዋለን። ግን ስናጠብቅ ያው ቅድም ያልነውን ነገር የተጠነቀቅን ማለት ነው። እስኪነቀል መሆን የለበት እዚያ ጠበቅ። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይሄኛው negative terminal ነው። negative terminal ኣችን ወይም ጥቁራችን ከጥቁሩ ጋር ይሄዳል ማለት ነው። ጥቁር ከጥቁር ጋር እናያይዛለን ማለት ነው። ከዛ positive terminal ኣችን በ breaker ውስጥ አልፎ ከማን ጋር ይገናኛል? ከ positive terminal inverter ኣችን ጋር ማለት ነው። እሺ አሁን እንደምታዩት connection ኣችንን ጨርሰናል። ስለዚህ AC system connect አረግን ማለት ነው። AC system connect አረግን። ስለዚህ AC system connect ካረግን በኋላ የ AC load አምጥተን check እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያ AC load የምንጠቀመው ግን ቅድም እንዳልነው ከ inverter ኣችን size መብለጥ የለበት፣ ከ600 ዋት መብለጥ የለበት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር blower fan አለን blower fan አለን፣ ወይም ደግሞ any AC load ሊኖራችሁ ይችላል፣ ቲቪም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? ይሄኛው off ነው። off መሆኑን check እናደርጋለን። ሶኬታችንን እንሰካለን። then የ inverter ኣችንን on እናደርጋለን። ከዛ የ blower ኣችን on ከማድረጋችን በፊት breaker ኣችን እናበራለን። breaker ኣችን በርቷል። ስለዚህ አሁን blower ኣችን fan check እናደርጋለን። እንደምትሰሙት አሁን ከ inverter output ወጥቶ AC output ወደ blower ኣችን ገባ ማለት ይሄ የ blower ኣችን ግን size እዚህ ጋር አሁን ስናየው አንድ አምፔር እና 220 ቮልት ነው። ወይም ደግሞ power ኡ ከ600 ዋት መብለጥ የለበት ከ ከ600 ዋት መብለጥ የለ ወይም three phase መሆን የለበትም። single phase መሆን አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን AC እና DC system ኣችንን በዚህ መልኩ connect ማድረግ እንችላለን ወደ ቤታችን። ስለዚህ አንድ የቤታችንን በሶላር ማድረግ እንፈልጋለን ስንል መጀመሪያ የምናደርገው ምንድን ነው? ያሉንን ላምፖች፣ ያሉንን ቲቪ፣ ያለንን በኤሌክትሪክ የሚሰራ ነገር ቆጥረን ዋቱን መዝግበን current ና voltage ኡን ካወቅን በኋላ የነዛን calculation calculate ካረግን በኋላ እንዴት PV እንደምንመርጥ፣ እንዴት ባትሪ እንደምንመርጥ፣ እንዴት inverter እንደምንመርጥ፣ እንዴት charge controller እንደምንመርጥ calculate ካረግን በኋላ እነዛን ሂደን purchase እናደርጋለን፣ እንገዛለን። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ ማያያዝ እንችላለን። እንዴት ነው calculate የምናደርገው የሚለውን በሌላኛው ቪዲዮችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዛ ጋ mention እንጠቅሳችኋለን። ስለዚህ እናመሰግናለን። thank you